ליאור, שתיים! שתיים, אחת. אחת. איך היה אתמול מתן? וואי, אני לא זוכר האמת הרבה, אבל... <laughs> אני זוכר שנהניתי כזה בקטנה. כזה בקטנה, אתה יודע, נהניתי ככה בעדין. <laughs> גל, רואים אותך. שאין זה שוב. אני לא מצליח להבין מה הולך פה. I feel so every time that you call my name I want to make your move, but I'm scared to say it It's taken a while to get this far, I'm caught in the way אז בוקר טוב חברים, כאן סער קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ו vibe חיובי. ו vibe חיובי חברים. נכון מאוד! אנחנו נמצאים פה עם סמואל וגלית, צלמי ה still שמלווים אותנו כבר תקופה ארוכה. היי, מה העניינים? מעולה. אתה מצלם אותי, מצלם אותך? סמואל וגלי צילמו אותנו גם בקולקציה הקודמת, ואין מה לעשות, סוס מנצח לא מחליפים. מה הקטע שלה? לא חם לכם מקור בצמר? יש לי מספיק צמר על הראש, אני כבר רגילה. יאללה, לבחוץ. תראה, אז אני לא אדחוף אותך, הכל טוב, בואי. את סומכת עליי? אני צריכה להיות יפה בצילומים. את סומכת עליי? לא, לא אני לא רוצה לדחוף אותך. בואי נספור עד עשר. לא רוצה. מבחן אמון. לא בא לי. מבחן אמון. אני לא מאמינה לך. אני לא מאמין. מה זה? <laughs> אמ- תני לי עשר שניות, לירז. די! עשר שניות! נשים עלייך יד, פה. אני עם פלאפון בכיס. כן, תראי לי. הוא רוצה הבאתי הבריכה. לא, היא לא סומכת עליי, מה תגידו על זה? מה? <laughs> יאללה, בוא נספור ביחד. בוא נספור ביחד. די, אני ארביץ לך, סטאר. myvibeshop.co.il אך, יפה אמרת. לא, לא. God פאק, אני מצלמה לך. זה יכול להיגמר אחרת לגמרי. הקדימה תרופה למכה. <laughs> טוב, קודם כל חברים, אני שמח להכריז על השקתה של הקולקציה החדשה שלנו. כל הפריטים זמינים עכשיו באתר שלנו ב-mywebshop.co.il, אתם מוזמנים להיכנס עכשיו ולהתחדש. ובנוסף, החלטנו לעשות החודש הזה משהו מאוד מיוחד בשיתוף אמן הגרפיטי וציורי הקיר הגדול בישראל, דודי שובל. זה הולך להיות מטורף, חברים, אתם מוכנים לזה? במהלך החודש הזה, ובעצם עד סוף החודש, אנחנו הולכים לבחור מבין הקונים זוכה אחד שאליו אנחנו הולכים להגיע ליום ולוג שלם. אותו זוכה הולך להעביר איתנו ועם כל הצוות ולוג שלם, הוא יקבל את כל הפריטים מהקולקציה הקודמת והחדשה. חדשה, ובנוסף, אמן הגרפיטי number 1 בישראל, דודי שובל, הולך לעצב לו את כל החדר בציור קיר אחד ענקי, בדיוק כפי שהוא עשה אצלנו בסלון בווילת מייבייב. זה הולך להיות מגניב. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר שלנו, myvibeshop.co.il, להתחדש בקולקציה החדשה, וכמובן להשאיר פרטים שנוכל לחזור אליכם. אז שיהיה לכולם בהצלחה, ובואו נמשיך בבלוג שלנו. וואו! וואו! מה יש לנו עכשיו? אז עכשיו, כמו שהבטחנו, השעה חמש וחצי ואנחנו עולים ל streaming live הישר מערוץ ה gaming שלנו, רק שהפעם זה הולך להיות קצת שונה. מיד מתחילים, אל תלכו לשום מקום, אה? אה? אל תלכו, אה? אה? לשום מקום, אה? אה? אה? מסכן מתן לא יודע אפילו איך לקבל את זה. איך שהוא ראה שאני בא לצלם את אבנרית, הוא הלך. אני לא יודע על מה אתם מדברים, אתם חייבים להפסיק עם הקונספירציה הזאת. יש דברים שפשוט צריך לקבל, לראות מה עושים, לא. כאילו, אין הבדל, אתה יכול להתייחס אליו באותה צורה. אבנר זה אבנר. עכשיו היחס הולך להיות שונה כלפי אבנר, מתן? אני לא יודע על מה אתה מדבר. הוא באמת לא מקבל את זה. קשה לדבר גם למצלמה שם וגם למצלמה פה, ואני אנסה לעשות את זה בכל זאת. כל אחד ישחק בתורו במשחק Fortnite, וכשהוא ינצח יקרה משהו, כשהוא יפסיד יקרה משהו. אני לא יודע בדיוק, אנחנו נעשה את זה יחד איתכם, עם הצופים ב streaming live, אתם תעזרו לנו לבחור את מה שאתם רוצים שנעשה. חכו פה, אני כבר בא. איפה אתה? מה אנחנו עושים? זה כל כך מוזר מה שאנחנו עושים. מים. אה, אה. הרבה טושים. יאללה. אנחנו על זה. אנחנו על זה. אז ככה, אני מדבר גם לפה וגם לפה, זה מאוד מוזר, אבל זה מה יש. זה העידן המודרני, חברים, אנחנו ב-2018. יש לנו פה את המצלמה הזאת, זאת הזווית שפונה לבריכה וללוח ולפינייתה. יש לנו את החדר עצמו בפנים, ויש לנו את הלוח המדהים הזה. כתבנו עליו כבר את כל המשימות. בבקשה, משימות, אני לא משקר. יש לנו פה לתת ביס בבצל, לאכול ביצה חיה, לנשק את מטה, לשפוך דלי מלא בק... לגלח את התמונה ולקפוץ מה... לאכול כפית סחור. סגור? וואו! כמה זמן נשאר במשחק? זאת השאלה. הבנתי. ספרי למזל. אני רוצה. כמה נוחתים פה? למה כל כך הרבה? מה, זה במגנט. יש פה עוד אנשים? יש פה אנשים? לא לברוח. אה! רב! אני הפסדתי, אני צריך לגלח את הרגל שלי, אז אה, בוא נעשה את זה. איפה שיש שערות, חבר'ה. קמת בבוקר ויש לך פח, כל השאר זה בונוס. רגע. קצה לי נהנה. הוא עושה את זה כל כך לאט ומעצבן. עד הדרך, יש לו דייט היום, עד הדרך. איזה רגליים זה דוגמנית. האמת שיש לו רגל ממש יפה. תודה לי, רז. יש לך רגל ממש יפה. תודה לי. טוב, מתן. מה, איזה משימה אני אקח? נראה לי לתת ביס בבצל לשבת עליך בול לכם. ביס בבצל, כן. קשה. אין לך דייט הערב, מה אכפת לך? יאללה, נתחיל? יאללה, שיהיה בהצלחה. יופי, רגל מגולחת, מתקדמים הלאה, עכשיו מתן משחק, ואם אם הוא מפסיד, הוא יצטרך לאכול בצל. יודע מתי אתה מסוגל, תן בראש, תן בראש. תנסה לשרוד, אל תנסה לשרוד. וואי וואי, זה בלאגן. פה, משמאל, שמאל, שמאל. אני הולך להביא את הבצל. תעשה את זה זה היה מהיר. מתבאס מרוב שזה גרוע, אחי. לא ציפיתי מקום נעשה פה מסיבה. אה! קשני, מה אתה משקיע, אה? קליפה, אני אוהב את מתן. השותף שלי בחדר. שלוש, ארבע. מאיפה הגופה הזאת, ירז? myvibeshop.co.il תן ביס אבל מאהבה. מה זה ביס? כן, כן, ביס. לא, ביס. תן ביס במצב, חבר'ה, זה רשום פה. כל פלאפונים, אני מרגיש שומר אדם. תן ביס של אהבה. יאללה, מתוק! יאללה! טוב מאוד! תאכל, תאכל, תמשיך, תמשיך, תמשיך, תבלע. <laughs> <laughs> איזה שמנות לרז וליאור. אם קטי מפסיד מה הוא עושה? אני שופך את האבדלי מלא בקרח. יאללה, סגור. אבל אני איש המשימות. הילכתי רגל, נתתי לו לאכול בצל. אני גם אשפוך עליו את הקרח. לא. אני. טוב, קחי את הקרח. יאללה, מתחילים, חברים, מתחילים. וואי, אני אוחת איפה שכולם, אני לא מאמין. אך גרוע, נו ברצח, הוא הולך להפסיד תוך דקה. נראה לי הלכתי לסוף המפה, אין לי מושג איפה אני. תדלי קרח שלנו. היה פה מישהו. אחי, הוא הולך לעבוד. תעגלו לי למאה. רגע, אני את זה עם מים, זה הולך להיות עוד יותר קל. לסבול, אני רוצה שיסבול, אני רוצה שירגיש את זה. עדיין משחק, אני בשוק. קטרי, הפתעת, אחי. רגע, שנייה, אני טוב בזה, הקלטה שלו, לא! שלא יודעים מה זה מגע, לא, לא, לא, הפינייתה, הפינייתה! עם רווח את צונחת. אוקיי. יפה. וואי, איזה כיף, אני ממש מרגישה כאילו אני נוחתת. וואו, איזה טכנולוגיה, וירטואל ריאליטי. בום. יפה, תתחיל לשבור. תתחיל לעדור, לעדור. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזבי, תפסיק לעשות. עכשיו אי ירוק. זה, זה, זה, זה. בום, תחתבה. עכשיו תקחי הכל בעיר. קחי, קחי, קחי. יואו, תרגיע אותו. תרגיע אותו, תרגיע אותו. דפי צנחה, אתם קלטתם את זה? ליאור הפסידה על המשחק מדהים, ועכשיו היא צריכה לעמוד בעונש שלה ולחולק את הכפית חוג, קדימה. שלוש, שתיים, אחד. אחד. לא- זה לא חריף. כן? תפסי את זה. בדקתי שהוא חריף. שתיים! שתיים, אחת. <laughs> תתאמי לי רז. אבל... חריף? <laughs> אפשר מים? וזהו לעולם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אני מזכיר, כל הפריטים מהקולקציה החדשה שלנו עכשיו זמינים באתר שלנו ב-mywebshop.co.il ובנוסף, כמו שאמרתי, החודש אנחנו מקיימים משהו מיוחד בשילוב עם דודי שובל. בין הקונים הולך להיבחר קונה אחד שאליו נגיע הביתה, נעשה איתו ולוג שלם, הוא יקבל את כל הפריטים מהקולקציה הקודמת והחדשה, ובנוסף דודי שובל בכבודו ובעצמו הולך לעצב לו את כל החדר בדיוק כפי שהוא עשה כאן בסלון היפה שלנו בווילת My Vibe. היום הפעמון הולך לענבל בשל אפשר. ענבל, תודה רבה שהפעלת פעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאפ.